Sprytniej, szybciej, lepiej. Tajemnice bycia produktywnym w życiu i w pracy. Niedawno przeczytałem książkę Charlesa Dukicza właśnie o takim tytule. Wcześniej znałem jego siły nawyku, więc spodziewałem się dobrych inspiracji, no i znalazłem. Jedną z nich było tak zwane postrzeganie tunelowe, cognitive tunneling. Chodzi o taki stan umysłu, który działa zabójczo w sytuacjach nieprzewidywalnych. Podczas bombardowania zmysłów ogromem bodźców, mózg przełącza się w takie schematyczne, Powtarzanie zachowań znanych, wyćwiczonych działa jakby był w tunelu. Wokół wali się, pali, a my uparcie naciskamy jakiś niedziałający guzik, zamiast kreatywnie spojrzeć na sytuację z boku i wybrać niecodzienne rozwiązania. Diuchicz obrazuje to zachowaniem pilotów w dwóch wypadkach lotniczych. Francuskiego AF-447 oraz australijskiego QF-32. W pierwszej sytuacji, gdy wskaźniki samolotu odmówiły posłuszeństwa, pilot uparcie powtarzał ruchy sterem, Koniec końców samolot rozbił się. W drugiej sytuacji, gdy pożar strawił silnik i wiele systemów ogromnego Airbusa, gdy wszystko wskazywało na rychłą katastrofę, kapitan wyobraził sobie, że leci małą cesną i podejmował decyzję tak, jakby nawigował awionetką, w której rozumiał każdy szczegół. Dokonał niemożliwego. Wylądował. Zatem, jak jesteś w ciemnej, to znaczy w ciemnym tunelu, to twoim ratunkiem jest wyobrazić sobie, że patrzysz na to z boku i dopiero wtedy decydować, co robić.